За бидний сэдв. Тавлыг гэдэг хичээлийг бид нэр ийм ийм алхам хийж ич яах нь Өнөөдрийн зорилгоо ойлгох юм байна те. Энэ хичээлээс өч бидний өнөөдрийн зорилго штэ хүүхдүүдээ тийм үү? За тэгвэл энэ гурван алхмыг хийсний дараа бид энэ зорилгодоо хүрэх юм байна. За ямар гурван алхам хийх юм бэ? Хоёр Гэл энэ гурван алхмыг давчих юм бол өнөөдрийн зорилготой хүрэх юм байна. За өнөөдрийн зорилгот хүрэхийн тулд бид нар эрэл жүжигийн дөрөвдүгээр үзэгдлүүдийг мэдж байгаа тийм ээ. За багш нь гэртээ уншаад ирээрэй гэсэн та нар уншсан уу? Хэдэн удаа уншсан? Зарим нь 1, зарим нь 10 уншицсан уу? 145, 146 байгаа. За, миний хүүхдүүд уншихдаа цэг тэмдэглэлийг тэмдэглэгийг маш сайн анхаарч уншна гэдгийг мэдж байгаа тийм ээ? За, багш 1 минутын хугацааг бол багтах уу? Болох уу? За. цэг тэмдэглэгийг нь анхаарч уншгаа мартваа. Уншаад болцноо. Оо за баярлалаа. За. Зохиолоос миний хүүхдүүд мэдхгүй, утгыг мэдхгүй үг байна уу? Ас багшаасаа утгыг асуух үг байна уу хүүхдүүдээ? Байхгүй юу? Бүгдийг ойлгож байгаа юу? За тэгвэл багш нь зохиолыг хэр ойлгосныг нэг хэдэн асуултаар шалгаад үзэх хэлхөө. За манай жүжигчийн нэр Яагаад ингэж нэрлсэн юм бол? өмнө нь хайж авсан. Тэгж нүцсэн. Өөр өөр. За. Ирж байгаа юм байна те. За. Эрэл болох шалтгаан нь юу байсан бэ? Эрэл болох шалтгаан за. Ямар хоёр хууч авсан. Миний хөтө жоохон чанга ярихгүй бол багш нь сонсохгүй байх шүү. За өөр. За. Мөн дахиад би энэ тусаа чи гоо тод чанга ярьчих багш нь. За тасж байгаа. Хөрөлдсөж хөрөлдсөж нохог хөөж болсон. Шалтгаан тэр болсон. За. Нохоо байсан бол өөр таарна. Эсэн тийм ээ. За дараагийн асуулт. Эн тахиа, эр тахиа юу, эм тахиа юу? Эр тахиа юу? Эрүү юм уу? Аль нь юм бэ? Яагаад? За тийш дээ. Тийм үү нөө? За тэгвэл ямар дахин байсан бэ? Ийм дахин байсан байх шүү миний хөхтөд. Багшин зохиолыг нэг удаа уншиж үгээ. Багшаага сонсохдоо за энэ дүрийг ингээд яаж гаргуул зүгээр ин гэдгээсээ багшаасаа жишээ авч олно. Гэтэ заавал дуурай гэж байгаа юм биш шүү хүмүүдээ заяа. Зүгээрээ зүгээр жишээ авч олно. Хэд хоногийн дараа архт шар, залт шар хоёр үнэг ирээд дахиад шүүрэн алга болно. дахиад гойрлоход өвгөн эмгэн хоёр дахианыхаа зарвчны дэргэд очиод өвгөн ээ эмгэн минь Өдөр бүр өндөг өгдөг ачтай дахаг юм нь үнэг шүүрээд явчлаа. Гэхэд өвгөн минь. Эмэгнэн зөнөг өвгөн минь. Хотч сайн хоохоо хөөж явуусны чинь балаг одоо эхэлж байна. Дээрийн алдсан хоньны махыг пингийн дэргэд идэж байхыг баруун айлын бадам эмгэн харсан байна лээ. Гэхэд өвгөн эмгэн минь одоо өглээд яхав. Бушуухан л нохоогоо олж ирээ. Гэхэд эмгэн хүүхэн. Ээ, ачит нохоо минь байсан бол бид дахиагаа үнэгэнд муура бүрэгдэд хаанаас шүүрүүлэх вэ? Бушуухан л нохоогоо олж ирье гэлээ. Хотч сайн нохоо нь холын аянчныг дагаж явсныг өвгөн сонсоод хойноос нь явлаа. Харин нохоогоо олсон хэсгийг би мэдээгүй юм да. баярлалаа. Зохиол би маш сайн ойлгосон гэсэн багтаа гараа өргөд хариу мэдээлэл өгдөө. Зохиолынхоо утгыг маш сайн ойлгосон гэсэн гараа өргөөрэй гэж хэлж байгаа. За болсон. За болсон. За бүгдээрээ дэшээ. Багшийнхаа саяны асуусан асуултыг та нар ойлгосноо? Юу гэж асуусан бэ багш нь? Энэ эрэл жүжигийнхаа утгыг сайн ойлгосноо гэж асуусан шүү дээ, тий? Ойлгохгүй юу? А? Тэгээ сая надад хариулт мэдээлж байгаа. За дахиад нэг удаа уншиж чаддаг. шүү. Сайн тогтоод уншиж хөөхдөө. Миний хөөхдөө гэртээ уншсан уу яг? Тэгээд уртхыг ойлгож амжаагүй байсан уу? Ойлгосон байсан уу? За. Зон 45, зон 46 байгаа. За уншаад болцсон багштай гараа өргөөл хариу мэдээлэл өгөөрэй. баярлалаа. Утгыг нь ойлгож байна уу хүүхдүүд ээ? Та хэдмэн жоохон бие бариад байна да тийм ээ? За бие битгий бариарай э, миний хүүхдүүд. Мэдэрх юм бэ. За тэгвэл миний хүүхдүүд одоо номоо хаагаад ажлын улс руу орч. Нэг бас хоёр дахиад хоёр эмээ хоёр өвөө хоёр өгүүлж байгаа тийм ээ? За бас басаар яг хажууд хажуудаас суучих босоод. Хэрвээ хажууд хажууд суугаагүй бол хажууд хажуудаас суучих. Хоёр эмээ зэрэгцээл, хоёр өвөө зэрэгцээ суучих. За, маш хурдан хугацаанд миний өгтөд ширээгээ дуурахгүйгээр. Яса, багшин төстэй. чи эмгнийхаа л дүр тоглол хэрвээ нэгэнт яасан бол. За Мэдсэн үү? Батан батан зүгээр. За миний хүүхдээ доотой ангийн багштай. Багшийнхаа хэлхийг сонсоор эхлээ сонсъё. Эхлээ сонсъё. Бүгд харж сонсъё. Ажлынхаа хуудсыг нэг удаа уншаад үз. Юу хийх нь ойлгомжгүй юм шиг бол багшаасаа асуу. За уншаад үз. Ажлын хуудс байхгүй дунд өг багчаа ажиллаж байгаа. Эхний нэг дугаалтайг Эхний нэг дугаалтайг За уншаад үзсэн үү? Үзсэн үү? За юу хийх юм бэ? Юу хийх юм бэ? Минийхүү тод чан гараараа жоохон сандраа ядарсан байгаа багш нь ойлгож байгаа. За. Өөр хандаа очхоос энэ үнэ удаан чинь гэдэг нь юу болох вэ гэдэг нь миний гэрээ өгүүлэгч бий болж байна. Хих юм байна. За баярлалаа. За миний охин юу их юм бэ? Алахгүй нь алдуусааг байсан. За уучлаа. За миний охин юу хийх юм бэ? Чанга ир миний хүүхдүүдээ чанга ир. Таны ямар зам хийх вэ? юм бэ те? Өөр юу хийх юм бэ? Айл хүн дээр дүү олоогоо хэрхэн өөрчлөхгүй, нүүрний үйлдэл хэрхэн илэрхийлэхгүй гэдгийг хийх юм байна. Нэгсэн ойлгсан байна. Ойлгоогүй юм байна уу? Баггүй. За хас хасаар ажилладаг. Багш нь 3 минутын хугацаа өгье. Хас хасаар хоёр дахин хоёр имээ хоёр өвөө гурван дахин өвөө гурвуулаа нийлцээ сайхан ажиллаж байгаа. мэдчихэж байгаа. Энэ доор нь ихэн ээж юм тийм үү? Тэр айл өрнөөс зам төлөгийг мэдэрсэн байх. Чи ихэн өмшин шүү дээ. Энэ өвөө ер нь ямар зам? Ямар зам биш үү? Зөөрөн зүйтэй. Түр зөөрөн 50 гэдэг чи яаж мэдсэн юм? За энэ нь одоо тэмүүлээд яах вэ? Оо энэ үгнээс мэдлээ гээд ингээл. За бидэнд 1 минутын хугацаа үлдчихэв. Ямар зөнтөө юм. За 10 секунд үлдлээ. Амжих нь миний хүүхдүүд? Амжиж гинөө. Энтэй хоол яаж өөрчлөхөө бичихгүй юм бэ? ингээд юм гэлтэй нүрийн хөвлөе. Их сайн байна. Мундаг хийж шүү. За цаг дурссан. Амснаа. Амжааг нь хараа өргөдөө. Оо амсан байна. Их сайн байна. Надад нэг асуулт байна. Болох уу? За. Танай багийн эмэ танай багийн өвөө танай багийн эмэ за тахиа танай багийн эмэнэр хариулна шүү. За чандрын яаж мэдэрсэн? Танай багийн хин гэж сонголоо сая. За. За. За нэг эмээ босоо. За Өвөө ямар зан чанартай хүү юм бэ? Өвөө бэлгөө хүн зүйл. За тэр нь ямар үгнээс чи мэдэрсэн? Зүйтэй их сайн байна. За танахаас хэнийг гээд багшаас хэлчихв? Өө за хэдэн өвөө? За аль өвөө нь хэлэх үү? Хоёул за чи хэлчих. За миний хөө хэлчих. За. Чи яаж мэдв? тэр бүр өндөг өгдөг ачтай дахиад өмнөх шүрч чадах. Гэ харамссан болохоор те. За баярлалаа. За танаа дахианаас аль дахиав? За. Яа. Ялдууч. Аа. За, яг тэгч удаа. Эхлээд хог бууж уулалтаа худлаа үеийнхээ сүүл нь ачиж ирсэн. Авраарай гэх те. Ста сайн. За танахаас юу лээ? За эмээ. Эмэгний дүр. За эмээ. Эмээ. Ааштай. Ааштай гэж мэдв. Өнөө гомгом юм гэж. Тийш яаж байгаа юм? Тэ хайлсан нэг нэгаа тий. Тий, тий. Хоёулаа санал нэг байна. Ястай сайхан хэлээ. Баярлалаа. За, ерөнхийдөө дүрдээ яаж тоглохоо энэ зан чанараа мэдсэн гэж хэлж дүгнж болох уу? За, аль би нэг одоо та хэдийн сэргийхээс яачва бүү нүдэн унчиж. Нэг шог ирээж үгүй. Баг. Нэг э, туулаа хоолны газар ороод хоол аваад сууж ирсэн халбаа мартчихчихлээ. Халбаа авчаал гүгээл ирсэн чинь халбаа нь байхгүй. Тэгэхээр ингэж байна. Ой, ийм уу авсан бэ? гэтгсэн чи. Арслан. Би авсан гэсэн чи. Аа, халбгаа гэсэн. <laughs> За, одоо энэс юм яг тэр ирч хүчээрээ байна шүү. За ёо. За, одоо багш ингээ та нарт 1 минутын хугацаа өгье. Хоёулаа хамтраад ярилц. За, хоёулаа энэ дахианы дүрийг яаж гаргах вэ гэдэг. ярилцсан байхгүй юу? Багшны хаяахан яриад байна уу? А? За та хоёр өвгөнийхөө дүрийг яаж гаргах юм яа? дууссан. За дараа нь цаг дууслаа миний хүүхдүүдээ. Нэг багт хоёр дахин өгч нэг багаас нэг багт хоёр тоглолт гарахаар байгааз. Тийм ээ нөө. Тийм байгааз. За одоо ингэн дөрв дөрвөр нэг нь таваараа нийлээд нэг тоглоод үзтгий. Багшийн хэлснийг ойлгож байгаа юу? Аха. Яг баг дотроо Нэг өвөө, нэг эмээ, нэг тахиа, нэг өгүүлэгч нийлээ тоглоод үзэх хөтөдөө. Босож олно. Чөлөөтэй босож олно. Ширээн дээрээ байж олно. Жог босоод хөтлөөд үлдв. Юундаа бие бэрээс уу. За. Энд гараад ирж олно. Дасглаа хийгээд. За. За багийн хатагч нар дөрөв Хоёр баг болоод дуугаад хэлцэх гээс. За хугацаатай миний хүмүүстээ эхлээр 3 минутанд дараа зөөлө зөөлө зөөлө баг дотроо тана багийн юу чи хаана байгаа юм аа за За таглаад үз. Таглаад үз. Эхлээд өгүүлэг чинь хэлээрэй. Аа зүйтэй. За шууд таглаад үз. Дөрөв дөрвөөрөө нийлээд тоглочихлоо да. Дөрөв дөрвөөрөө нийлээд. Дөрөв дөрвөөрөө нийлээд. Аа. Тасаа. Энийг зүгээр тоглочих. А цаас тэгээд за хэлээд үз. За, дахиад гоё дуурайчтэй. Ади. За. За. I don't have 另一起题目。 Болж байна уу? За хуцаа болсон. Баярлалаа сууч. За танаа багаас нэг тахиа, нэг эмээ, нэг өвөө, нэг өвөлгч гараад ир. За үлээ? Гостыг хүндэтгэн. За. За, үцгий багш. Артур, пойдем. Э, чанга чанга хүүхдүүд ээ бусдыг сасаад хасан явлаа. За баярлаа. За за танах. За одоо нэг үзүүлээд өгөөрэй. Өөрөө ирэм бол гурван цай байж баруун айлын бадрын юм бол энэ мөн өөрийг таны мах гэж байхыг харсан байлээ. Хогоо явуулахаар энэ мөн өөрийг энэ мөн хулгайч мөрийг явуулсан бол юун Ээн чи түүний гараж нөгөө мөн мөрийг бүргэн чүрч аваад зурлаа. Нохомын байсан бол дахиагаа одоо одоо явж одоо олон өвлөг яхад би нохоо олж ирье. Тот сайн нохоо өөр нутгийн хүнийг дагаж явсныг өвгөн сонсоод дагаж явсан юм. Харин хотод сайн нохоо олсон эсэхийг би мэдээгүй юм да. Аа баярлалаа. За санаа. Тако. За. Dur da barışır. 해얘졌어요하얘어요 хажуугаа хөөж явна. Энэ нь мөрөттэй байж баруун хажуу батны юм юм махыг махыг захаг харсан байлээ. Нохогоо хөөж явуулсан орон Эмүү тусгаж мөрөд хөөж явуулсан явуулсан бол юу гэж дахиагаа өмнө нь мөрөөр үргэлж хөвөлгөлээ. За юм Ними үгүй яах вэ? Яах вэ? Би одоо яг хатаа олж Э, өөрийн чи түүний хараад нөгөө хүн өөрөө чи өөрөө чүрээ явуулаа. Тэгээд хон хэсгээр юу гэж яагаад нураа хийлээ. Харин би аа. Тэгээд сайн баярлалаа бүгдээ. Самбарын өвөр гал жижиг хэцүү юм байна. Хэцүү юм байна. Өгөө мартаад байна. 네. хэмжиг маш сайн болоо их сонирхолтой хөдөлгөөн тавьж байна. За баярлалаа наач. За дараагийн За энэ шат яриагаа минь маш сайн чадсан. Үгүй мартаагүй сайн чадсан. Маш гоё байсан. Мундаг. Тодор үзүүлж. За баярлалаа. Онц маш сайн ажилласан. Маш гайхалтай. Сонирхолтой хичээлийг ойлгосон нь маш гоё сайн байсан маш гоё. Заасан чинь яг дөрөвдөө орсон ойлгомжтой байсан чадсан хийсэн маш сайн ойлгосон маш сайн маш сайн. Тэгээ орсон маш сайн ойлгосон. За баярлалаа. байлаа. Хамгийн доод юу гэж нь унш та. Ажлын үйлсний 3 дугаар ажил гэж нь мэдж байгаа. газраа тав чангаар хийж чадахгүй байсан. За